Okay. Ich habe keine Antwort darauf. Einen Moment mal. Einen verkackten, einen Moment jetzt mal. Ich sehe euch auf Discord. Habe ich mir doch denken können, dass ihr noch Ich würde eigentlich sagen, das ist nicht kinderfreundlich, nicht familienfreundlich. Erstens, äh, dieser ganze Verlauf jetzt gerade ist nicht kinderfreundlich, aber das ist eh egal, weil ich habe den ganzen Chat eh auf. Das ist eh ein, theoretisch ein 16-Plus-Kanal. Eigentlich 18-Plus, aber ich sag 16-Plus sicherheitshalber. Und zweitens, aber ich bin doch Manuel Neuer. Da will wer den Lachs gebuttert bekommen oder was? Was? Da will jemand den Lachs gebuttert bekommen, meinst du? Aber ja, macht, macht doch Sinn mit dem bisschen schreiben und dabei quatschen, was ihr schreibt. Ich sehe euch auf Discord. Ich kann zu euch kommen. Könnte auch so weit gehen. Nein, ich esse ihn gerne roh. Außerdem noch was, ich könnte wirklich euch... Ich könnte jetzt auf Discord gehen und euch dabei... Und ihr würdet euch selber im Stream hören. Just saying. Ich wusste, dass ihr wartet. <laughs> Warten! Ja. Warum? Ja. Ja, ich kann. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Was? Was? Einfach so, was? Ah, geil. Pass Da ist Böses im Busch. Ja, und das Böse im Busch habe ich schon entdeckt. Den gebutterten Lachs. Ja, der ist bei mir in der Gefriertore gefriert, Gefriertruhe. Ja. Rollenspiel oder Schwertkämpfer? Oder Höhlenforscher. Ich verstehe die Frage dabei nicht. In welchem Kontext ist die Frage? Also, also, also, du lieber Höhlen oder kämpfst du lieber mit deinem Schwert gegen, gegen andere? Okay, jetzt langsam verstehe ich. Höhlenforscher. Äh, Bist du dir sicher? Also Schwertkämpfer, da gibt es eine Menge Buffs und so. Ich gehe ich geh jetzt einfach raus und mache einfach weiter damit. Deswegen tue ich selten eher das machen. Also es ist noch nicht 23 äh, Uhr. Erst da, ab dann hole ich mein Schwert raus. so be careful not to fall. This city reminds me of Casino Look at all those neon signs. The city that never sleeps. Shut the fuck up, Vic. Huh? Yes. Ah, What the freaking kidding me? Go! Uh, Shut the fish up. Thank frickin' God. On falls ihr... Und, Prom Promo, Promotion. Unpaid promotion. Right left, did you just say, suck my dick? It sounded like he said, suck my dick. Why? Cause you're super duper happy! The fuck? Ah, Hank Castle. Is it weird that I got the picture of Sayori in the background right now? Like, that's creepy. Hank Castle, Sayori. I think we're lost. Could be a coincidence. The game wants to tell me something. This area is dangerous, so be careful not to fall. Oh, really? and what did you already did right now easy peasy lemon squeezy suck him on the titties Now, the ritual has been completed and it is released. Now.